essira ery'amaanyi tugenda kulisimba ku nsonga y'ebisinde oba okwegatta kw'abooludda oluvuganya mu ggwanga uganda bizze bibeera bitya tugenda kubitunuulira okubira ddala myaka eyo egya 1996 ekibiina kya upc nekikwatagana n'ekibiina kya democratic party oba kiyita edp ebiina ebyali ebyamaanyi eyo myaka kuva 196 awo we twafunira obwetwaze wakiri nga babadde mu kukandalirira okw'amaanyi ennyonte ey'ebyobufuzi oba okuvuganya mu kalulu omukisa omulala gwaddamu okulabika nti gulabika mwaka 1996 kuddamu kutegeka kalulu nga tumaze okubaga semateeka 1995 okulabika nti baddamu okuwa bannayuganda omwaganya okulonda 1996 omukago ogwasooka lwe gwasooka okulabika nti gutondebwawo oluvannyuma uh, lw'emyaka kumpi nga kumi na mukaaga miramba nga tewali kalulu uh, ekibiina ekya democratic party n'ekibiina ekya upc bayingira omukago gwe bayita interparty front for corporation omukago ogwo bakkaanya bumu nga nkuyege ebibiina bino ebibiri byombi basimbewo kandidate omu kandidate oyo bamwyitanga paul kawanga simwogerere eyali eh, avuganyizaako ne apollo milton obot eri myaka egya 8 newankubadde mu biseera ebyo 1996 tewaaliwo political parties era twagenda mu kalulu nga buli omu kumpi wa independent ah, bibiina by'obufuzi byali bimaze okulabika nti biwerebwa era okuva 1996 twaddamu okulaba political parties mu uganda mwaka gwali gwa 2005 tugenda kutunuulira ebibiina byobufuzi butyabwe ebyajja baani abeewandiisa oba bibiina ki ebyazaalwa oluvannyuma lw'okubeera nti baddamu okukkaanya oba okukkiriza ebibiina byobufuzi okuddamu okwegazaanya mu ggwanga uganda 1996 omukago ab'oludda oluvuganya batandika okwegatta okusiga okulula enkonga ennene egaziyiza emirandira gyayo okumira okuggumira saako n'okwenyweza n'ekibiina ekya national resistance movement kugambye dp upc begatta bayimirira emabega wa munnakibiina kya democratic party bonna awamu nga bakkaanyiza okuwagira paul kawanga semwogerere gye byaggwera 1996 yoweri kaguta mu 7 nga akalulu akawuuse buva newankubadde ng'ebibiina byali byegasse ebiri ku ludde oluvuganya laba tujja nkomi ebbiri mu gumu akalulwako okubiri aba opposition ebibiina by'obufuzi byonna democratic party ekibiina ekya cp ekibiina ekya jema justice forum n'ebibiina ebirala kusako ne ba independence bajja mu kalulwako omwaka 2001 bonna ne bakkaanya wamu baali bawolekedde okulabika nti bawagira uh, omugenzi alhaji nassa ntegese baggala mu kalulu ka 201 bati nassa n'abagamba nedda tulaleke nga tusimba emaga w'omusajja ono omusajja ono abadde wamu ne pulezidenti oweri kaguta museveni era alina obusobozi bw'amaanyi okulabika nti avuunika ekintu ani ogwe baawagira yali kano dr kiza besigi besigi yalangirira mwaka 1998 n'agamba ntadde museveni muvuddeko avudde ku mugendo bye twateesaako okutuukako mu nsiko bimulemye okulabika nti atuukiriza kyekiseera tudde ku ludda olw'esayidi eno tumulivule munnanga opositioni nga yegatta ebina byobufuzi byegatta ah, webwajjira eŋŋombe eri haji alagidde haji alagidde tuwe besigye akalulu abantu ne bayimba ne baagala besigye ne begatta mu kiyitibwa reform agenda mwalimu buli waludda luvuganya ne bayimirira emabega wakkano dr kiza besigye wadde akalulu ako tekaalimu besigye na museveni bokka mwalimu omusajja ayitibwa chapa karuhanga yogera ku musajja nga francis bwenje yogera ku agre awoli uh, yoweri kaguta museveni kussa ne kano dr chiza besijja abantu bataano abali mu kalulu k'omwaka 2 reform agenda gye byaggwera ngaera museveni abamezze n'abakuba akalulu omulundi omulala then tuva mu kalulu ako ab'oludda oluvuganya baddamu okulabika nga abeesetinga okulabika nti balwana badde mu mugendo ogw'ebyobufuzi ogw'ebibiina ebingi ekyo kimu kyakubiri beeteekateeka okusuula obukulembeze bwa museveni mu mwaka gwa 26 ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula tutuuka mu mwaka 23 ekibiina kya democratic party n'ekibiina kya upc uganda peoples congress bifuna obuzibu okwegatta mukisinde kino ekya reform agenda butereevu oba okusayininga endagaano kuba omwaka 2gumu ebiina byobufuzi byayingira mu nkolagana n'ekibiina ekya reform agenda oba ekisinde ekya reform agenda mwebegatira okuleeta kano dr kiza besige bati nga tebalina ndagaano we basayininze nti tusayininze endagaano ebcd empapula ziteekeddwako omukono bakikanyako ng'abantu okuwagira kano dr kiza besige tutuka mu 23 awo abalifomu agenda baali beegattira mu kisinde ekyo baleeta empapula bagamba tusayininge endagaano ezitugatta ebiina by'obufuzi bikkiriza okukolagana n'ekisinde ekibiina kya upc n'ekibiina kya dp beesanganga bibiina binene nnyo okutuuka okukolagana n'ekisinde just pressure group okukyusa obukulembeze era awo we batandika okugootaana mu mukago ogwo gwa reform agenda katonda gy'asaasira mwaka 25 bakomyawo ebibiina by'obufuzi ebingi tudda mu kitibwa multiparty dispensation oba multiparty politics ebibiina by'obufuzi byewandiise biddemu okuvuganya bano bonna abasinga abali mu reform agenda ne beegatta ne bakola ekiyitibwa forum for democratic change ekibiina ky'ebyobufuzi ne kizaalibwa ekito biri ena nekiwandisibwa nga political party ebingi ebyaliwo besige bamukutte bamusibye emigo givuze black mamba bazze balumiriza besige okwekubaana n'abayekera eri mukaaga opposition basuubira nti banatuuka ku nzikiriziganya babeere nga bafronti nga kandidate omu nga ebyo kyali kikoleddwa mu mwaka ogwa 2gmu wano byagaana buli kibiina kyatandika okulabika nti kyeyagaliza 26 ne tulaba ekibiina kya dp nekireeta kandidate waakyo john sebaana kizito omugenzi ekibiina kya fdc nekireeta kano dr kiza besigi ekibiina kya upc nekireeta miria karule obote eyali mukyala w'omugenzi apollo mitoni obote n'ebibiina ebirala ne bireeta bakandidatesi baabyo okuvuganya mu kalulu ka 26 era ako museveni n'addamu n'abamegga omulamuzi gyagenze mu kooti ebyava mu kooti abalamuzi basaze akalulu kalimu obubbi naye bwetugattagatta eh, zewafuna tezikuwanguza kalulu n'olwekyo tetulaba nsonga etuddisaamu kalulu besigi naaluzinga omusango mu kooti then ebiina byobufuzi biddamu bikola omukago omupya oba bituula okulaba butya bwe bagenda ottema empenda bakizudde nti akalulu akaategekebwanga mu biseera ebyo akakiiko k'ebyokulonda akaali kakulemberwa omukulu engeni ya badiro kiggundu nga bagamba nti akalulu tekaliimu bwesigwa tebasobola kwesiga akalulu akategekebwa kiggundu kiggundu alondebwa museveni munnange nga bagamba tukoze tutya nti tutondewo ekipya nti kiki tutuule tutonde interpate coalition ipc ebiina nga byegatta ngaennaku z'omwezi 4 agasiti omwaka 208 ebiina by'obufuzi biddamu byegatta mu kwegatta okwo mujja ekibiina ekya upc kimu ekibiina ekya fdc 2 ekibiina ekya dp 3 ekibiina ekya jema 4 ekibiina ekya cp conservative party ekya kenner chams n'ekibiina ekya sdp batuula baleeta ekiwandiiko ekinene bateesa ku nsonga 3 ze balina okutambulirako mu kisinde ekya ipc interparty coalition nti twagala ekisooka reforms ez'akakiiko ak'ebyokulonda nti omuntu yenna yenna akulira akakiiko k'ebyokulonda abeere nga talondebwa mukulembeze wa ggwanga ekyo kimu kyakubiri amateeka agafuga ebyokulonda galina okukyukamu kubanga toyinza kubeera nga ekibiina agenda okuvuganya mu kalulu pulezidenti oweri kaguta museveni yalonda akulira akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda akategeke akalulu ono asale nti boosi we bamuwangudde eyamulonda namuteka ku mulimu nebagamba nedda abalala nebagamba singa gavumenti egaana okukyusa oba okukola reforms mu mateeka agafuga ebyokulonda mu uganda option eyokubiri yali yakuzira kalulu nti tuzire akalulu museveni tugaana okwetaba mu kalulu naye awo beteekerateekera omwaka 2011 laba batambuza ekintu bakitambuza option eyokusatu yali nti twetabe mu kalulu akalimu enyiniya badi lukigundu nga yakategese bwebigaana then tulabe ekiddako batambuza eh, omukago ogwo ogwa ipc kuva 28 paga mwaka 21 ekibiina ekya democratic party dp kyekibiina ekyasooka okwesamba omukago gwa ipc ne bagusuulawo ne baguvaamu tubatuuzayo emyezi etaano gyokka tutuuke e kalulu ak'omwaka 211 ekibiina ekya uganda peoples congress munnange ekibiina ekyo ne kivaayo dr olalo tunu eyali akikulembera mu biseera ebyo ne balangirira ne bagamba fe tetukyali mu kibiina kino oba mu mukago guno ogubadde gutugatta ogwa ipc lwansonga guluzinze meaning era ye n'agamba baali bateeseza obuteetaba mu kalulu singa reforms zaali tezikoleddwa batuuka ebula emyezi etaano balaba reforms tezikolebwa ate abamu bagezaako ku kampeyini nga balinga abaagala okukomawo okwesimbawo olaala otuno naayita emabega n'atwalayo empapula nomination forms n'alangirira nga bwagenda ovuganya ku kifo ekyobukulembeze bw'eggwanga ekibiina ekyfdc nekifulontinga kano dr kiza besije nga bulijjo ekibiina ekya upc olaala otuno keka akalulu olaala otuno keyalemererwa n'okweronda n'agaana okwetikinga banne bagenda okweronda gaayi teyeeronda olaala otuno ye ng'omuntu fdc ejja ereeta besije olaala otuno ajja ku ludda lwa upc democratic party ereeta nobert mau okulabika ngaakulembera bakulemberamu then ekibiina kya nrm bo balina puleya waabwe takyuka mwaka ku mwaka 96 paka kati myaka amakumi kumpi asatu nga yakwata ekintu yebola yateeba 21 ebintu bigaana opposition 211 yakola bubi nnyo n'okusinga bwe yakola mu mwaka gwa 2 mu mukaaga dr kiza besigi eyali eh, akulembedde omukago gwa ipc ng'agusigaddemu n'ebibiina okwali ekya jema ekibiina ekya cp ekibiina ekya sdp akalulu ako kaabakuba besigi yakka okuva ku bitundu bye yali afunye ebitundu 37 n'obutundutundu 39 ku buli 1 mu mwaka ogwa 26 nakka n'afuna ebitundu 26 n'ekitundutundu kimu yoweri kaguta museveni eyali akoze obubi mu kalulu ka 2mukaaga mu kalulu ak'omwaka 2mumukaaga yali afunye ebitundu 59 n'obutundutundu 26 ku buli 1 n'alinnya oluvannyuma lwa opposition okolera ddala obubi mu kalulu ako n'afuna ebitundu 68 n'obutundutundu 38 ku buli 1 mu resultsi ezamuweebwa mu mwaka ogwa 211 newankubadde baali batonzewo constituencies empya batondawo disitulikiti empya nyingi wakati w'omwaka 26 n'omwaka 211 omuwendo gw'ababaka ab'oludda oluvuganya okugwa kw'omukago oba ebibiina ebyenjawulo okuva mu mukago gwa ipc tekyakoma kukosa bukosa mukago gwokka oba abapresidential candidate si bokka kukosa besige n'agwa mu nnamba ey'obululu bwe yafuna then opposition era yakola bubi mu bifo by'ababaka ba paliamenti tulaba nti opposition yalina ebitundu 17 nebitundu tundu bitano ku babaka abaali batuula mu paliament by then negwa ebitundu bibiri biramba n'akatundutundu kamu nefuna ebitundu 15 n'obutundutundu buna pasenti mu paliamenti okuva ku bifo bye baalina ebikola ebitundu 17 n'obutundutundu butano ku babaka bye baalina mu paliamenti mu biseera ebyo wakati wa 26 n'omwaka 21 lwaki baali batadde mu bantu essuubi weare going to front a single candidate tumuwagire ne bigaana buli omu ebibiina ne biyitiriza okweyagaliza ebibiina ebyayimirira ne besigi mu kalulu ka 211 kwaliko ekibiina kya jema justice forum ekibiina ekya sdp ekya michael mabike kyawagira besige ekibiina ekyalala kyali kya conservative party ekya john kenry chams daman byayimirirawamu nekano dr kiza besige 211 akalulu kagaana balangirira museveni nti akawangudde besi gyagamba tuzzaako ki batuula mathias mpuuga kati ali mu kibiina kya nup nga yakulira oludda oluvuganya ne bakano dr kiza besijje ne beegata ba beti nambozi bakireke nga bali mu kibiina kya dp ne bagamba twagala kukyusa bintu by then tuba mu kawulu ka 21 batondawo ekisinde kyebatuuma foc activist for change besi gye yabakulembera ne batondawo omugendo gwe batuma walk to work paking emotoka awaka tambuza bigere okugenda ku mulimu ngaemiwondo gy'amafuta girinnye sukaali agenze kanaana ne beekalakaasa omukka ne gukubwa abantu ekisinde ekya foc baba baakakitondawo kitambuzaako ebbanga nzijukira yali pete nyombi yeyavaayo n'agamba ekisinde ekyo kiwereddwa kiriwo mu bumenyi bw'amateeka era emirimu gyonna activities zekikola munnanga ekisinde ne kigenda nga kizikira mpola nekigwa ekisinde ekya a4c ekisinde kya efos kigwa bagezaako okutondawo ekisinde ekirala bakituuma fogis for god and my country tutuuka wakati jukira uganda tuva mu kalulu ne tusigala mu byobufuzi okutuuka ate bwe tutuuka kalulu akalala nga tuli mu byabufuzi politics 213 oludda oluvuganya baddamu okwesetinga buto 2415 tunaatera okutuuka kalulu john patrick amama mbabazi eyali eh, saabaminisita wa uganda mu biseera ebyo avaayo ajja agamba nvuddeyo ewa pulezidenti yoweri kaguta museveni n'ekifo ekyobwa saabaminisita nkisuddewo njagala kujja kwegata ku baaludda luvuganya tunyeenye ekintu sejjusa david tinyefunza bebamu era ku basajja era abaavaayo nogaa twagala kwegatta ku opposition tutuuse ekintu naye kyetulina okukola opposition kwegatta okwegatta ku opposition nga bagenda mu ekiribwa tda the democratic alliance batuula mukago ogwo batuuza enkuŋŋaana nyingi nga waliwo ab'oludda oluvuganya nga mwemwali abakulu abaali bava mu kibiina kya dp nga bagamba beesiga otukulembedde ebbanga ddene tuweeko omukisa john patrick amama mbabazi atukulembereko omulundi guno mu kisinde kino ekijja tufrontinga ekandidaeti omu ne bayita ekibiina nga jema ne bayita ekibiina nga cp ekibiina dp fdc besg nekibiina kya fdc bamaze okuteeseganya batesezako gyebateeseza bagenda okulaba abasinga batandisa okucampiyoninga john patrick amama mbabazi besg nagamba ntai naavaayo nagamba ekibiina kya tda tukivuddemu oba ekisinde ekya tda tukivuddemu netujja mu kalulu ka 216 fdc nejja ne fronting owaayo kano dr kiza besije ekibiina kya dp tekyaleeta kandidate mu kalulu ka 216 ne bayimirira emabega gwa john patrick amama mbabazi abamu kuba ekibiina kya justice forum bayimirira ne john patrick amama mbabazi fdc nesigala ku lwayo nga fdc nga bagambe tetujja kukkaanya nabali ebiri mu tda tetujja kubisobola bwe tuba nga tuli bakukyusa bukulembeze tulina ennono kwe tutambulira tulina bye tukkiririzaamu ne bagaana okwegatta ku tda munnange the democratic alliance neegwa butaka baali bagamba beegattiremu ekyo baleete kandidaeti omu naye ne kandidaeti omu yabalemu okulonda ab'oludda oluvuganya 216 ne tulaba abasajja beetaba mu kalulu ako yoweri kaguta museveni puleya wa nrm nga we nagambe nti yetakyuka bw'atyo abeera omu bw'ati john patrick amama ababazi tda bakozesanga lugalo nga lusonze mu maaso bwe ruti n'akanyonyi akabuuka mu bbanga ne rangi yaabwe ya orange ne tulaba abasajja 216 beesije kibiina kya fdc dipite yaleeta mwe twalabira abakyala nga morin walube kyalya ne tulaba omusajja joseph elton mabirizi omugenzi meja benon biraalo yalimu mu kalulu ako aka 216 profesa wemakerere venansi yasibalyamuleeba naye yakalimu aka 216 abakeetabamu akalulu ako museveni naddamu n'abamegga 216 amala okuggwa fdc enjawukana atera bazijja zeeyoleka mu kibiina kyabwe ng'akalulu kaakaggwa besi gye bamukwata bamusindika eruzira ku misango gya treason jukira yeerayiza mu 216 n'akwata bayibuli ai kano dr kiza besije obutambi ne butambula nnyo ku social media gavumenti n'emukwata n'asindikibwa mu komera eruzira munnange ekibiina nekijjamu enjatika ekya fdc okukkakkana tugenda oyingira 217 ngaekibiina kyeyuzizza mugisha muntu eyali president general w'ekibiina naalaba nga atandise okuboolebwa ebigambo ne bijja ono moolo ono ali kino ono ali kino mugisha muntu neyeekutula ku kibiina kya fdc nadde ebbali bwe yadde ebbali naga ngenda kukola consultation nsigale mu kibiina oba nkiveemu ŋŋenda kugenda mbuuza abantu bange bwe nnaababuuza ne baŋŋamba nve mu kibiina nga nkivaamu bwe banaŋŋamba nkisigalemu twesootinge nga twesootinga kampu ne zibeerawo bbiri kampu eya amuriyati ne kampu eya mugisha muntu nga beesijja akiri bbali abatunulidde bwati ngaeyaliko pulezidenti jenu w'ekibiina mugisha muntu kibiina kya fdc naakita ne tulindirira ekiddako fdc struggle gye baalimu bwetyo nejjamu omukoosi oluvanyuma lwekibiina okutandika okulabika nti kyeyabuluza twala abakyala bawinikiza ingrid tulinawe n'abalala ne babaako buli omu n'atekinga saidi tugende na mugisha muntu fe tugenda na amuriyat mugisha muntu nenkambi ye ba paul omwiru n'abalala ne bava ku kibiina kya fdc 217 zireeta kyagulanyi robert sentamu ajja akyusa akazanyo k'ebyobufuzi ku ludda oluvuganya atondawo ekisinde ekipya people power movement langi zakyo emyufu n'ekikonde kye baafunyanga ne bawanika mu bbanka ne bagamba tugenda tuleesa enkyukakyuka olunaku olwaleero waliwo abagamba national inter platform lwaki yaganya okwegatta mu kisinde ekipya lwaki kino kiri wekinewekit njagadde okulaga aboludde oluvuganya engeri ebibiina gye bizze byesamba okwegatta oba okukolera awamu kyetuliko gwe mulama gwe tuliko engeri gye baresistinze okukolera awamu abamu ne bava mumikago abamu ne baganira ddala okujegattamu zireeta kyagulani robert sentamu n'ekisinde kye ekya people power ah, bwamala okuyingira paliament bamulonze ekyaddondo besigi nga eyali omusajja omukulu ku ludda oluvuganya twamulaba yayimirira butereevu mu kalulu ka kyaddondo east n'agamba kinkola bulungi nnyo nga kyagulanyi robert sentamu yawangudde akalulu ka kyaddondo kozi baali babbadde besigi ne kyagulanyi nga they can sit ne boogera era besigi yali asabye bannakibiina kya fdc mu kalulu ka kyaddondo kanti nti aleme kudda nemuwaddanku nyingi muna fdc abaali bakayanira kaadi bonna bagibamme fdc eyimirie mabiga wa kyagulanyi robert sentamu era besigi yalabika enfunda nyingi nga newankubadde yalina okugoberera amateeka ag'ekibiina kye ekyfdc bati yali akkaanya butereevu nekyagulanyi okufuuka omubaka wa kyaddondo east era yavayo nakyogera nagamba nsanyuse nnyo okulabika nti munange awangudde essanyu lyeyafuna lyali lingi nakyagulanya ze waliwo mu fdc abaali tebakanya nakyagulanye kubatwalako constituency eyo cause baali ba sitenda sebalu awaabye bazzemu okulonda kyagulanye nabatwalako constituency ekisinde ekya people power nekijja netugenda mu kalulu kaali ka jinja ewa pawulo mweru yes paul mwiru ejjinja munisipality waliyo by election kyagulanyi nayimirira ne fdc nagamba tugenda kulonda paul mwiru ne bagenda e, mu bitundu ebyerukonjiri fdc neyimirira nekyagulanyi robert sentamu ngaomubaka omupya azenaamaanyi amapya muvubuka ayina abamugoberera abadde muyimbi nayimirira nekibiina kya fdc nekituwa essuubi eryamaanyi nti wekatali girya 2 21 twandiraba united forces of change ez'oludda oluvuganya dp fdc kinasp jima bani begatire mu kibiina kimu munnange ekibiina ekipya kizaalibwa ekya alliance for national transformation ekyamugisha muntu bonna tuva 217 okutuuka mwaka gwa 2022 ng'oluyimba lwe bayimba lwakwegatta twegatte tunyenye ekintu twegatte tunyenye ekintu twegatte tunyenye ekintu okutuusa mwaka ogwa 2022 ngenaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa julayi 2022 ewakiso kyagulanyi robert sentamu ne kano dr kiza besigi batuuza olukuŋŋaana lwabannamawulire bategeezanga bwe balina obwetaavu obwokukolera awamu bwe bakubiriza abantu tugenda kukuba obusepiti buli ssaawa musanvu bwe zituuka tulage gavumenti nti tetulina kyakulya by then twali mu biseera bya covid era olukuŋŋaana lwali poliisi jajja oluvannyuma nekwata abamu ku bo nebafulumya nebagaa temulina kukuba nkuŋŋaana but nga bayisizaawo meseji yaabwe ey'okwegatta kyagulanyi ne kano dr kiza bensije yeyali sitepu eyasooka ey'okukwatagana kyetukoze olwaleero taddewo kyensuubira kisuula mpya gye tusabiramu bannayuganda bonna okwegatta okulaba nti eggwanga lidda mu mikono gy'abantu eggwanga lino yeeyawuddemu mu ngeri ereeta obulabe mu ggwanga abantu abasingira ddala obungi abasinga ne mu kyenda ku buli kikumi tebalina kye bafuna mu ggwanga lyabwe tebalirina mu ddoboozi abatono ennyo abatawerana kitundu kimu ku buli kikumi be beemalira ku bintu byaffe nga beeyambisa maanyi ga mmundu okutiisatiisa buli omu balyoke bawambe ebiri mu ggwanga lyaffe kyetukola olwaleero twegatira mu bantu abo ekyenda ku buli kikumi tugambe nti ekimala kimala era nti okuva olwaleero twagala essente n'obugagga bw'eggwanga lino bukolere bannayuganda bonna abanyigirizibwa abalina enjala abatakyalina mirimu abatakyalina byakukozesa tubasaba okuva enkya saawa ezekyemisana tukimanyi ti abangi tebalina kyamisana n'olwekyo esaawa ezekyemisana bw'oba olina kasepiki akataliimu mmere kakube era abantu bawulire ti abantu enjala ebaluma bw'oba olina firimbi zikube tuwulire nti gyoli bwoba olina kengere gikube tuwulire nti gyoli bwoba olina engombe gikube tumanye nti gyoli kuva enkya saawa musanvu era buli lisaawa musanvu n'ebirala mwe tujja kubategeereza ekirala ekyokukola naye tetukyadda mabega tusitudde olwaleero era abo abatutiisatiisa abali eri beetegeke tujja tetuyeke kujja mabega era abasse wano twasenga tukimanyi kyekituleese tujja kubasingana n'olwekyo mwebale nyo abasobodde okujja kitandise olwaleero no nedda tukyakiriza mwebale nnyo mwebalire ddala omukama lenamu bano ne batusuubiza nti mu bbanga eritali gere bagenda kukomawo baddemu munnange bakwatagane oba balangirire ekiddako alliance gye bagenda okukola okufrontinga kandidate omu era bonna ne bakkanyiza wamu tuli beetaaga okutondawo ekibiina ekitugatta oba alliance etugatta tufrontinge one candidate tumuyimirireko ffenna ngaab'oludde oluvuganya munnange kandidate oyo gwe bagamba okusimbawo bamaliriza bonna tebamusimbyewo oba tebamuleese tutuuka ku nomination zaawo wonna okwegatta ne kugaana ku ludda oluvuganya ng'aba people power bagamba fdc bagisinga amaanyi olwaki tejja n'ebeegattako beesijjadde emabega wakyagulanyi nga ne mu fdc mwennyini mulimu abagamba nedda fdc teyinza kulemwa kusimbawo kandideeti tuba tugudde leka people power tuwagire tufrontinge besigye kandi okutatiza besigye bagaba besigye adde emabega wakyagulanyi besigye n'agamba ntayi segenda kwesimbawo mu kalulu ka 221 nsaba ekibiina kyange ekyfdc tukwatagane n'ebibiina ebirala tufrontinge kandidate omutusuula ekintu besigye n'akivaamu teyajja kwesimbawo mu kalulu ka 221 fdc neeronda patrick oboy amuriyat okuvuganya mu kalulu netutuuka akalulu netukagendamu nga 14 januari munange eh, nga opposition eremeddwa okwegatta ekibiina kya dp nobert mawe abaddemu mu kalulu ka 221 avuganyiza ekibiina kya anti alliance for national transformation ekyamugisha muntu oyera yajja naye neyeesimbawo mu alliance for national transformation teyegatta ku kibiina kyonna general henry tumukunde n'atondawo ekisinde ekikye kyeyatuuma erenewed uganda kisoboka kyekisinde kyeyatondawo najja naye akalulu n'akabeeramu ba joseph kabuleeta n'abalala ne bavuganya era gye biggweredde nga museveni abakoze eki abakubye akalulu naawo kati tuli mu kisinde ekipya kyetibwa peoples front for transition fdc bagamba nup mubadde musirisi tuli mu struggle yakujja nkonge mu kkubo naawo fe tukulembeddemu ekyaffe twegasse dp abava si kibiina kya democratic party kozi natunulidde ekibiina kya dp nga bayita mwogezi waabwe opio n'agamba ffe ekisinde ekya peoples front for transition tetukimanyi era abakigenzeemu nga bakozesa erinnya lya dp tetubamanyi aba dp block okuli samuel wota lubega mukaaku ne banne bebegattidde mu kisinde ekyo mu linnya lya democratic party ne tulaba ekibiina ekya sdp ekibiina ekya jema ekibiina ekya cp conservative party byo byamazedde okwegatira mu kisinde ekyo ekya front for national transformation ah, rather ekya peoples front for transition kakati ekisinde ekyo kyamaze okulabika nti kironkingibwa kyalonkingiddwa ebibuuzo ebyamaanyi ne bisigala kuba oludda oluvuganya nga beebuuza lwaki national inter platform yaganye okwegatta mu kisinde ekyo kati gwe mugwa ogukyagenda maaso n'okusikibwa besi gyagamba bano bagaana okunegattako nawandiikira kyagulanyi robert centamu ebbaluwa nemukubira n'amasimu nenkubira obukulembeze bwa nuupu nga tubayita batwegatteko ne bategeeza mutuwa emyezi mukaaga tusooke tuseetinge oba tusootinge e, enyaafa eziri mu kibiina kya national unity platform ah, fdc negandooza kati mweseetinze mujje tuteese twogere ku kisinde ekijja nuupu negamba tukyetereeza besi gyagamba naye ate abadde so disappointed okulaba nti abawagizi ba nuupu bagenda mu maaso n'okumuvuma era n'asaba kyagulanyi robert sentamu aveeyo n'eddoboozi eryawamu eri abawagizi ba nuupu abategeeze nti omulabe si ye fdc omulabe ye nrm e we mulina okulwanyisa amaloboozi g'abano ngalina nga bagezaako okutunyonyola nuupu egamba ki ku kisinde ekijja secretary general w'ekisinde w'ekibiina ekya national unity platform david lowes robongoya yavuddeyo n'alibaako byattaanya ku kisinde ekyo ekipya n'enkolagana yaakyo n'ekibiina ekya national unity platform abaka nga francis zaake naye yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo fdc yegamba ki ku kyanoopa okwegatta mu kisinde kino oba obutakyegattamu bo bagamba tugenda mu maaso bakituumye peoples front for transition the red card twetaase time up kadde kaweddeyo ndaba nga kadde kantwala kantindiggwa bati kasooke n'amaloboozi agaaliwo ku lunaku lwe baalonkinga ekisinde kino ekya peoples front for transition ebigambo ebya kano dr kiza byesigye bye yayogera ku olwo then tutunuulire amaloboozi okuva mu kibiina ekya national unity platform kyo kigamba ki ku nsonga eyo democratic party naye erina kyeyogera ku nsonga eyo ku kwegatta okwo mu kisinde ekipya ekyazze ekiyinza okulaga ennyafa n'okwongera okubikkula obwereere mu uganda i want to call on our friends other political forces in this country and particularly to speak to the national unity platform that if they would like to cause a difference in our politics this is the time to come together we again don't necessarily have to join um, every new creation. We welcome every new creation as long as it is adding to the struggle. But it is, you know, we work with all these different people. You know, we operate with them, uh, different political parties, different groupings, and so on. They don't have to be merged, you know, and become one. We have the People Power Movement. You know, uh, Dr. Vesey has had the People's Government for a while. We didn't have to merge them. But what's the, the oneness should be in action. The oneness should be in purpose. Zomgai program the Power Magazine. buli lwa mukaaga saawa 12 paka saawa emu tubadde tutunuulira amaanyi ag'ebisinde mu uganda n'okugwa kwabyo fulaati ku ttaka amaanyi agatandika ne gye kiggwera ng'ebisinde bigudde lwaki bizze nga bigwa bizze bigwa nga bitya nga tutunuulira kino ekisinde ekijja ekya peoples front for transition ekikulembeddwamu bannakibiina kya fdc saalongo eriyas lukwago lord meya wa kampala kano dr mu kisinde ekyo This struggle has taken a very long time. A lot of words have been spoken. This is not the time for more words. This is the time to put our words in action. The closure of schools for two years, this has never been heard of. Today, Uganda is the only country in Africa, in the entire continent of Africa. It is Uganda only whose children are at home. Sagina kusobola kugaziwa kusoka wano.